Dulu pilih gambar yang bermakna kita ambil. Kan? Ni kawan saya ambil gambar kereta besar tu. Oh, rotap. Dia baring-baring kat kereta tu lah macam kereta dia. Oh, yeah. Ya, ya, ya. Rotap. Dia hantar cuci lepas tiga hari budak perasan. Dalam kereta tu ada orang. <laughs> orang dalam kereta tu dah macam ni tu. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy jaga kesehatan pastinya cuy ya oke kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi part selanjutnya dari um, ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya dakwah ceramah kayaknya di sini lebih ke motivasi sih cuy ya uh, kalau nggak salah memang judulnya ini adalah ombak rindu cuy ya Ternyata baru saya tahu cuy ya, Ombak Rindu itu adalah taju sebuah sinetron gitu ya. Sinetron yang ada di Malaysia gitu ya. Awalnya saya tak tahu cuy, berkat teman-teman yang berkomentar barulah saya tahu cuy ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan lagi cuy ya. Nggak tahu ceramah Ustadz ini ada berapa jam ya? Kok panjang banget ya? nggak kerasa kemarin saya buat video itu eh, eh, satu jam cuy ya saya pun tak perasan gitu tiba-tiba aja satu jam gitu ya oke tanpa berlama-lama lagi cuy ya sebelum kita lanjut buat kurang yang suka dengan video ini silahkan di like di share ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa subscribe juga cuy ya oke dan tanpa melengahkan masa ya karena durasi panjang banget jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 Satu Peng Kita okay. ni belajar syukur tau Kita hidup dalam dalam dunia ni belajar syukur Orang yang syukur dia akan jaga keluarga dia okay. Orang yang syukur dia akan jaga isteri dia Walau berapa pun Orang yang syukur <laughs> kita jaga semua Terlepas pula Terlepas huh? Yang orang yang saya Orang oh, yang syukur dia akan jaga Maksudnya? suami dia Kok ustaz tiba-tiba ngakak gitu Tunggu cuy, saya ulang. Saya harus benar-benar fokus ya kita ni belajar syukur tau. Kita hidup dalam dalam dunia ni belajar syukur. Belajar syukur. Orang yang syukur dia akan jaga keluarga dia. Orang yang syukur dia akan jaga isteri dia. Walau berapa pun. Orang yang <laughs> syukur. oh, <laughs> terlepas pula, terlepas. orang yang sayang, orang yang syukur dia akan jaga. Gue udah, gue paham cuy. Kalau korang gak paham di sini pasti korang blank gitu ya walau berapapun istri walau berapapun ya korang pasti paham lah ji ya saya enggak tak saya enggak perasan tadi ji jaga suami dia dia takkan take things for granted orang hmm. yang syukur dia akan jaga kerja dia hmm. orang yang syukur dia akan jaga rumah tangga akan jaga semua akan jaga amanah yang dia ada itu sebabnya Allah Ta'ala beritahu dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ina azabila syadid. Hmm. Allah Ta'ala ajar kita kalau syukur, Allah Ta'ala akan lipat gandakan rezeki kita. Kalau kita kufur, Allah Ta'ala akan bagi azab yang pedih. Allah Ta'ala bukan kata kalau kau syukur dapat, kalau kau tak syukur tak dapat. Tak. Bila kau syukur dapat, tak syukur azab. Kenapa? Sebab syukur tu mesti ada tiga. Hmm syukur. Yang pertama syukur mesti ada lafaz alhamdulillah. Ya satu. alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kedua, hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Kahwin okay. kita dengan suami kita tu pun Allah Taala bagi. Kahwin kita dapat anak ramai, Allah Taala bagi. Anak seorang Allah Taala bagi. Betul, tak betul. ada anak pun Allah Taala bagi. Semua ada sebab. Allah Taala nak bagi yang terbaik untuk kita. Dengan tahap belum ada anak pun dah sibuk ada anak tak tahulah boleh jaga anak ke tidak. Kadang-kadang macam tu. Kita yeah, baca yeah, macam yeah. tu ya. je. Kan? Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita macam-macam ujian. Semua Allah Ta'ala bagi. Kena yakin Allah Ta'ala bagi. Bukan manusia bagi. Benar-benar yakin ya. Harus Dan yakin. Dan ketiga, tu. perbuatan. Mulut, hati, perbuatan. Perbuatan mestilah melambangkan ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Itu sebab bila bekerja. Jangan bergaduh lah bab anugerah himat cemerlang siap buat grup GGTP. G Banyak GGTPH. GGTP. Geng-geng tak puas hati. Dan <laughs> termasuk pula budak yang terima, termasuk pula budak yang dia tak puas hati tadi dalam grup tu. Jangan. Allah Taala bagi kita macam-macam. Cuba tengok balik keliling kita. Anugerah kemat cemerlang dapat berapa? Dapat seibu dengan sijil tu je. Tu sebab di Mara KL dia buat tambah lagi anugerah-anugerah lain supaya nak nak jaga hati lah. Kalau tidak kan sikit dengan dapat kan. Ada sijil. yang dapat anugerah markah SKT 90 ke atas pun dapat sijil. Orang yang tak pernah eh, punch card merah dapat sijil. Orang yang tak pernah MC tahun tu pun dapat sijil. Dia buat macam tu. Jadi, wah gantung dekat rumah. Anak pun tanya, wah, itu sijil apa tu, bah? ini sijil tak pernah punch card merah. Ui, apa maksudnya tu bah? Maksudnya abah tak pernah lah lewat pergi kerja. Eh, yeah, tapi yeah. biasa tengok abah lambat je pergi kerja. Adalah cara dia. Contoh macam tu. kan. Syukur kita akan jaga. Ada rencana. Macam tu juga dengan keluarga kan. Syukur. Jodoh semua Allah Ta'ala dah tulis untuk kita. Dapat bini lawa, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat bini tak lawa, pandai masak, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat bini lawa, eh lawa tak lawa ni tak ada hal. Tak lawa boleh jas. Sekarang boleh jas. Hmm. Kan? Kau putih, kau putih, kau putih kan. Barulah putih. <laughs> kan. Hmm. Jangan apa-apa magang. Ilah, Allah. Aku kata kan. Tak kira lah kan, tak kira lah. Jadi mana boleh ejas semua. Dulu pada tudung yang biasa-biasa dulu kan tak tudung dulu. Yang pintal ikat belakang tu. Lepas ada belang-belang-belang-belang-belang-belang-belang kan. Kalau papa ambil gambar tu tak sanggup tengok Kan? Lepas tu gambar lepas tu yang pintal depan ada lah gambar-gambarnya. Kan yang dia punya cangkuk tu kan. Beli kerawang tu tarik sampai kata. Kat Brunei masih banyak pakai macam tu. Kan? Dulu kan senang tudung tu je bawal siakap Datuk K tu je kan. <laughs> Hmm, sekarang macam-macam tudung. Haja Bapel Haya Aryani Farida Adi Jumma oh, Ustaz Redusai. Ush Hmm, macam-macam Tahulah <laughs> Kau ingat tak tahu ke? Tahu kaji Aku paling kesian dengan orang yang tuduh pintal Kaji lah Susah sangat tengok dulu kan. Itu sebab orang perempuan ni kena sawan cermin tau. Sawan cermin. Orang lelaki nampak cermin, dia lalu terus tau. Dia takkan reverse balik orang ya, perempuan yeah, dia yeah, ya, ya. Betul-betul. Tanda-tanda sawan cermin, mata berkelip, lidah terjelir. Bergerak pun tidak tudung tu. Tapi... Climax dia tiup. Tuh tak paham tuh. Tunggu dulu cuy. Saya, saya, saya juga ingin bertanya ya, kenapa kenapa perempuan tuh kalau memakai jilbab ya, memakai tudung ya, <laughs> ya apa di, di ending ya, di maksudnya di akhir dia udah menjepit macam nih, ditiup. <sighs> itu <laughs> itu <laughs> itu fungsinya macam apa gitu ya? Maksud fungsinya seperti apa gitu ya? Kenapa harus ditiup? <sighs> Kurang <laughs> kurang apa bagi apa perempuan ibu-ibu maci-maci kurang eh uh, bisa bantu lah bantu jelaskan gitu ya di ko komentar saya pengen pengen tahu gitu ya mak maksudnya itu ditiup macam ini tuh apa gitu ya fungsinya untuk apa apakah dia jatuh macam ini terus di kan dia jatuh lagi kalau nggak diperbaiki ya bakal jatuh lagi gitu ya kenapa harus ditiup Ustad <laughs> Ustad keren banget dia bisa dapat itulah Okey, okay, kita lanjut ya. <laughs> Tak apa kau jauh tertiup, tiup, tertiup, tiup. Dengan dengan ceramah ni heboh ni. Kali <laughs> sorry tu lah, tudung kenopi kan. Tudung. Tudung yang bosan tu lah, lilit-lilit dengan pasal buka-buka jadi kenopi tu kan. <laughs> tudung kenopi. Bosah, bosan. kan, tudung ceng-ceng-ceng. Kenapa mesti goyang? Tengok cermin kau. Lempar sambut kat sini. Cucuk. Hela. Tarik. Oh, lepas tu, tu, tu, lah. lempar sekali lagi sambut lah belasnya. Lepas tu, lepas tu dah pegang kan. Dia cari. Dia jangan jangan letak macam ni. Dia letak macam ni, dia tak boleh cakap dah. Cari paku tokan. Paku tokan sap Aku tindih siap eh, apa? Dah letak tu kan Bila berlebih suami tengah tengok tu pun terbabit tu Tiba-tiba sap Bang nak letak mana ni bang? Lah ilang aku tanya kau apa? Nak letak mana tanya kan? Kalau letak lah kat teh tu tu Dia letak teh tu sap ha, Tu yang ada tirai tu ada. Yang berlebih hujung tu mesti sini Atau sini kadang-kadang yang paling hebat tu dia boleh buat dua-dua Bendera Johor, bendera Malaysia satu Malaysia <laughs> Aduh, ha, macam-macam tudung ni kan. <laughs> Jujur sih, gue belum pernah lihat <laughs> tudung yang macam itu ya. Maksudnya, tudung yang dua macam ni cuci yang <laughs> bendera jo bendera Malaysia. Astagfirullah, gue berimajinasi cuy aduh gue nggak tahu mau mau teng apa uh, cakap bagaimana kalau tengok terudung apa kudung macam tu je. aduh telokong pun mahal sekarang hu dahsyat eh, telokong lagi saya bawa mak saya dulu <laughs> mahal mahal aku Siti Khadijah tu Hadijah kadang-kadang tu saya bawa lah mak saya pergi dengan rumah saya bawa lah semua pergi kayak Omar Rahana ya. Maksudnya, Omar Rahana kayak gitu tudungnya. Saya pun tengok. Saya tak tahu pula hakikat yang saya tak tahu adalah tentang harganya. <laughs> tengok yang sutera tu seribu lebih. Langsung saya blok kan. Mak tengok belah sana. <laughs> Di blok. <laughs> ah, halo tu kan. Tapi tak apalah belilah kan. Ya, ya. Perempuan-perempuan ada sekali tu beli tudung kan. Gitu bang, berapa ringgit apa ni bang? Ah, belilah dua saya tu. Belilah dua. Dia pun beli dua. Bila bayar tu lah apa yang Saya, saya tak tahulah dua kan saya ingat okey lah tahu dua cukup lah kan. Tak tahulah harga macam tu. Bang kita ada offer ni bang. Alhamdulillah. Hari ni kita offer dalam RM600. Ah. Oh. Budak jaga kaunter tu lawa pula tu kan. Jadi kita pun tak adalah banyak cerita bayar lah. Menggigil-gigil bayar. <laughs> Menggigil. Menggigil. Dalam kereta mula lah. Ya? perempuan kan terima kasih bang terima kasih lah bang bang ha, laju oh, dah lama dah nak beli tudung yang macam ni bang ya Allah tak sangku merasih tau merasih tau kita dah tengah bawa kereta ni kan tak dengar kan lah. tak dengar terima kasih lah bang Memang kan kalau tak dah lain tu. Oh. Macam tu lah. Eh? Ingat tau, kita dengan minta pada Allah Ta'ala, bukan minta pada manusia. Ketika menikah di rumah Allah, anda bukan menikah di hadapan kadi, pengulu kota kampung, imam dan orang ramai tapi anda sebenarnya sedang menikah di hadapan Allah. mengingat setting. Aduh, sesak nikah di Allah. Depan Allah. Semua depan Allah. Yang kita lafaz janji tu. Lafaz taklik kita baca dulu tu kan. Hmm. Kita baca semua Allah Ta'ala tahu. Itu ha, sebabnya. Ketika majlis perkahwinan catat dan kira, kira jumlah kehadiran. Sebab buat macam attendant nak datang ciamah inilah. Ambil nombor telefon sekali. Senang nak WhatsApp kalau nak bercerai esok maklumkan. Minta maaf tak dapat nak laksanakan doa-doa kalian. Hmm. Ah, bila berkahwin buat besar-besar. Cerai kenapa tak beritahu? <laughs> Ya, yeah, ya. Yeah. Lepas tu kat luar terperanjat orang tengok. Eh, eh hari tu bukan lain dengan lelaki dia. <laughs> Nah, kan dah jadi cerita. Jadi nah, gosip kan? Jadi ya. jangan benarkan orang buat fitnah gitu. Hmm. jadi bila kita tengok banyaknya senarai nak beritahu, mungkin tak jadi cerai. Fikir balik. Hmm. Yalah, buat kenduri susah kan? Ha. Sejak malam pertama. Dengar eh, ayat tu sejak atau bukan ketika. Jadi jangan nak fikir jangan bukan-bukan. Ketika. Sejak, sejak malam pertama, ingatlah kerana anda bukannya sepasang anak manusia, bukanlah anak malaikat. Itu sebab malam pertama saya pesan. Bila saya bagi khusus orang nak kahwin dengan saya cakap, malam pertama pengantin perempuan tengah duduk kat katil tu dia berdebar tau. Allahu Akbar. Apalah nak jadi malam ni ya Allah. Okay. Jadi lelaki masuk mesti coolkan keadaan tu. Masuk, tutup pintu pelan lahan cermat, keletap. Wah, rumah kampung atas bawah misalnya. Lah. Iya, iya, iya. Hansel itu atas bawah. rumah ya. Johor semua dah pakai tombol lah. Keletap macam tu kan. Ha, hmm. Tak ada keletap, keletap. Pergi dekat dengan mati perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, Salam. Salam dulu bila salam perempuan tu salam cium tangan pegang jangan lepas tangan tu pandang dia yeah. abang nak beritahu ya abang ni hanyalah anak manusia tak lari daripada buat salah abang bukan anak malaikat tolong jaga abang asyik lapanglah dada pengantin perempuan ni ya abang saya pun sama kita sama-sama jaga ya bang. Ya. Yeah. Yalah. Dah pergi ambil wuduk kita solat sama-sama happy bini dia keluar tengok laki dah tidur. <laughs> dah lap, dia suruh bini ambil semayang dia tidur. Macam itulah tenanglah hati kan. Ini tak masuk tutup pintu gedegang. Iya, <laughs> iya. Tetap, tetap. Siap gelak tu. Yang perempuan tu matilah aku. Matilah aku. <laughs> Janganlah macam tu kan. Sian. Sakit perut perempuan tu lah. Ilah, ilah. Kayak penjahat. Jangan gelojo. Tu malam hmm. pertama. Gelojo, gelojo. <laughs> Kita tak lagi pernah buat salah dan masalah dan saya nak beritahu semua, minta maaf ni pun, minta maaf ni pun yang malam yang saya cakap tu bukan sejak malam pertama sampailah malam tadi. Minta maaf setiap kali sebelum tidur. Lazimkan anak-anak kita beratur masuk dalam bilik kita. Tung, tung, tung. Assalamualaikum. Boleh masuk tak, Mak? Ah, masuk, masuk, masuk. Mak, minta maaf ya. Eh. Lu nak tidur ni. Minta maaf kalau lu buat salah hari ni. Yalah. Mak, mak, harus mak, setiap hari gitu. Mak marah sebab mak sayangkan Nalung tau. Hmm, main ni. Cium. Cium dahi dia. Biasakan cium anak daripada kecil. Malah yarham la yurham. Barang siapa tidak menyengi orang lain tidak layak untuk dia sayangi. Nabi cakap. Bila last cium anak kita. Anak kecil-kecil mungkin lah. Janganlah daripada kecil tak cium dah tingkatan lima pun dengan ceramahan. Lo mai ni, cium kau. Ha? Dapat. Oh, tak dapat. Oh, tak dapat. <laughs> Yo ya, tiba-tiba terperanjat lah budak sebab daripada kecil kena lazim kan. Iya, iya. cium. Betul. Ha, sorang, cium. <clears throat> Anak ni pun masuk bilik. Anak tak adalah ramai sangat dalam 12 orang tu kan. <laughs> Halo, Nganga, Hala, <laughs> Atik. Siapa nama kau? ni iya kan aku ni? Anak sebelah tak abang ni marah dia kata. Sama sampai punya ramai nak sampai lupa nama budak tu dah kan. Cium seorang-seorang dia pun masuk dalam bilik. Bila dah masuk dalam bilik barulah isteri salam cium tangan anak mak mentua dia. Laki kau lah. La ilaha illallah. Terperanjat, terperanjat. Anak mak mentua siapa, siapa, siapa, siapa. Saya so, pakai istilah lain sikit mula dia terperanjat. Abang minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Yang suami pula, yelah bila dah salam, tangan kiri tu kan gosok ubun-ubun isteri tu. Yalah, abang pun sama. Minta maaf. Jangan belagak pula. <laughs> Pokok tahu apa siapa. Alah belagak pula. Kan? <laughs> tak adalah macam tu kan. Ha, saling bermaaf-maafan. Bila suami isteri bersalaman, mata berpintang mata. Ikhlas minta maaf. Berguguranlah dosa dari celah celah jari jemari tu. Okay. Ha, jadi tak minta maaf bila pagi raya dijamakkan dosa tu setahun <laughs> hmm, tu dipendekkan dijamak disekalikan tu menuntut eh, eh, kebanyakan begitu ya <laughs> dia punya tu sama tau dia punya bunyi sama <laughs> yang laki tak apa kau cakap kau ampun lah tak apa tak faham kau ampun lah dia dengar Pinjaman anda seratus tahun, Mak Mak. Lepas tu terlepas lah cakap. Mak ya, Mak, hari tu saya terambil duit abang seribu. Ha. Dah laki meraung. Bila? Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami seribu. Tak, dia lah yang ambil tu. Hmm. Nak minta, janganlah main ambil eh. Kan? Main yeah, ya, ambil yeah, yeah. kawan tu simpan duit club staff ke. Simpan duit surau kau su suka rembat seribu. Menong kawan tu cari ganti mana aku letak agaknya. <laughs> Aduh, hai, minta. Minta tak dapat. Itu bukan alasan. Oh, berarti jatuhnya berdosa ya kalau seorang istri mengambil uang di bag, di bag kita ya, di bag uh, celana ke, di apakah. Itu uh, dikategorikan berdosa ya harus izin gitu ya atau sama laki-laki pun kalau mengambil uang istri yang ada di dompet gitu ya, di apa di saku celana itu di uh, apa sih <laughs> gue lupa cuy intinya laki-laki mengambil uang di bag ya bag perempuan tuh eh, istri itu berdosa juga ya jatuhnya padahal kan suami istri ya dipikirnya itu kita suami istri gitu ya jadi harus izin gitu ya oke okay. minta pengajaran juga. sih cuy kan eh ha. ambil ya. minta maaf setiap malam eh setiap malam minta maaf sebelum buat aktiviti lain minta maaf lu tak kisahlah main congkak ke apa kan <laughs> main congkak minta maaf dulu tu mustahak tu Okay. Oh, jadi setiap malam minta maaf. Selama menempuh hidup berkeluarga, ingatlah, sedarlah bahawa jalan bakal dilalui bukan hanya jalan yang bertaburan bunga tapi juga semak beluka onak dan duri mesti ditempuhi bersama. Kenangan manis kau dan aku <laughs> takkan berkubur. Kan? Sayang menyayang, dipanggil Oji kan. Cinta dikenang, tajuk memang cantik lah. Ni. Perasaan menjadi rindu. Memang happy sangat lah tu. Happy sangat lah tu dalam perjalanan tu happy. Lepas tu tidur kat sesi minyak. Tengok tak drama tu? Apa cerita Azura tu? Tengok tak? seminyak susah sangat hidup. Mulalah melepaskanmu. Bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Berubah lagu. Baru dapat lagu tu sebenarnya. Ternyata. lah dulu sebelum kahwin okey je kan. Nak kentut pun masuk bilik air. Dah kahwin kau tengok dia kentut kat mana. Bosai pah. Kadang-kadang siap panggil kau hajarnya jantan. Mesnya, mesnya, mesnya. Kau dengar tak? Kau dengar tak? Kau dengar. Ah, sekarang kau dengar. Kau hajar betul. Yang bini pun sama sambil bawa dulang depan suami. Bab, sorry. La ilaha illallah. Bau dia terbayang. Suami aku dulu garang-garang marah-marah pun macam mana pun tetap balik buat duit belanja. Balik macam mana pun tetap bawa barang-barang makan untuk Okay, Cik. Uh, sebenarnya ya, banyak beberapa ceramah dari Ustadz itu yang diulang gitu ya. Sudah saya tengok atau sudah saya dengar cuy. Tapi apa ya? Masih aja kelakar gitu ya. Masih ada masih aja kelakar. Jadi itu nggak ada hambatan buat saya cuy. Sudah saya dengar, sudah saya tengok, tak jadi masalah gitu ya. Tak jadi masalah. Masalah. Yang suami terbayang, istri aku dulu mama gak, macam mana pun tetap masak. Tetap buat air kopi yeah, tetap gosok baju rindu baju ceritanya gosok, rindu luar gosok suara dalam pun gosok Tak mana side eh pun tak tahu kan suami tak sabar tu cepatlah sikit pakai paling panas sekali ambil oh Di, kosok oh, dalam ni suara dalam paling panas suara dalam nah ambil dia pun sarung langsung manung apa hal bapak ni Ingat eh, bukan senang tau hidup kita ni macam-macam. Cuba tanya balik diri kita sendiri. Dulu masa mula-mula kahwin kan nak beli kadang-kadang dapur gas tu. Ya Allah menung Gas dah habis Pernah tak Gas dah habis Ya Allah mana cik duit Bawah tikar getah tengok yeah. Kan dulu kadang orang dulu simpan bawah tikar getah kan Bawah tu cari Ya Allah mana duit kadang Ya Allah saya pernah tu dah hidup Saya pernah Duit tak cukup Ya Allah susah tapi sabar Allah Ta'ala akan bagi rezeki Sabar yeah, banyak-banyak yeah. Nama dah elok Sabarudin bin Sabar Nama bini Sabar ya Nama anak Sabran Sabirin Sabir Kan jadi apa masalah sabar sikit dengan sabri. Sabar tu. Sabar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi rezeki kita. Sabar banyak-banyak. Dugaan betul, macam betul, betul, betul, ya. Nak beranak Ya Allah, macam-macam lah. Nak terbalik, nak tengok ya Allah. Itu sebab orang lelaki kena appreciate perempuan itu dia. Bila kita appreciate dia, dia tak ada masalah akan turut apa juga kehendak kita. Yeah. jadi tak boleh turut kehendak kita sebab kita tak appreciate dia. Betul tak perempuan? Kita jaga perempuan. Dia tak ada masalah. Dia akan setuju apa juga kehendak kita. <laughs> Nak beli kereta, belilah. Nak beli sport rim, belilah. Betul tak? Jangan fikir benda-benda lain. Kan? <laughs> Saya tahu buat poligami tu memang marah betul, saya tahu. Ada seorang ustaz tu kat KL. Tak nak ke payung mas? Tak payah apa payung dah. <laughs> Suka tak esok, elok, elok sejuk payung, payung. Langsung diam ustaz, tak berani dia sambung je. Oh, padan muka kau, orang perempuan ni kalau marah memang tak boleh sorok tu, masalah tu payung, payung. Tengok sama-sama Ustazah tu. Saya bersetuju dengan poligami dengan tiga syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Makna dia pun tak setuju. <laughs> Aduh. Aduh. Punchline. Punchline-nya. Ustaz, tu Gigi sih, gigi banget ya. Uh, ini je pertanyaan saya ya soal wanita gitu ya. Ah, baga bagaimana perasaan seorang wanita yang menerima poligami ini, cuy? Saya nggak habis pikir gitu ya. Tapi masih banyak gitu ya yang menerima poligami seperti ini, cuy. Ya walaupun ini uh, diizinkan gitu ya dalam agama, tapi 85 persennya perempuan itu banyak yang nggak setuju gitu ya, banyak yang nggak apa ya nggak menerima gitu ya. Kalau laki-laki kan ya senang je gitu ya kan. Tapi perempuan ini cuy, saya saya penasaran aja, saya rasa ingin tahu aja cuy, bagaimana perasaan seorang wanita yang dimadu gitu ya. <laughs> Aduh, berpacaran saja terus mengetahui pacar kita selingkuh itu kan sakitnya bagaimana gitu ya. Apalagi yang sudah suami istri cuy. Eh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana perasaan sebenarnya yang dimadu cuy ya. Oke okay, kita lanjut lagi. Kan? Nah, ha, ingat eh. Semua dugaan macam-macam. Sabar banyak-banyak. Itu sebabnya Allah Ta'ala uji kita. Itu sebab tadi. Duit yang kita ada dalam rumah. Kongsi sama-sama. tak be sama-sama. Kadang-kadang orang perempuan bukan nak sangat duit tu. Tapi nak tahu duit tu pergi mana. Ya, ya. Bukan tahu tu sebab nak jaga. Nak pastikan kita berada di haluan yang betul. Betul betul. Abang nak buat apa? Abang cadang nak tukar sport rim boleh bang. Tak apa. Tak apa kita tengok berapa abang dapat sini. Tolak-tolak tak apa bang. Kalau macam tu bab saya simpankan insya-Allah lepas 3 bulan kita beli sport rim abang tu. Bajet abang berapa? Dan 3000 kot sport rim ni mahal. Okey tak apa. Boleh kot kalau 3 bulan tak apa saya tolonglah sikit nanti. Dia nak nak macam tu. Hmm. Dia nak macam tu. Abang ni simpan abang duit dapat banyak abang nak buat apa? Abang nak pergi umrah ni. Ah ha, baguslah tu bang. Alhamdulillah. Abang kan simpan lah sikit. Ah ha, baguslah tu. Dapat duit terpijak kan. RM15,000. Simpan RM100. Yang lain-lain tu buat benda lain. Itu nak kena tahu tu. Orang perempuan ni, dia hebat dia. tu sebab beza orang lelaki dan perempuan tu. Orang lelaki banyak pakai otak kanan, orang perempuan banyak pakai otak kiri. Ya, teliti. Orang ya. perempuan ni accountant semula jadi. Itu sebab orang lelaki belum cocok, senarai dah siap. <laughs> orang lelaki dia tak boleh pergi pasar raya, janganlah beli barang sendiri, memang silap. Silap. Betul tak? Abang ni beli garam kasar sampai lima kilo nak kenuri ke apa? ni suara dalam ni. Ya Allah Akbar. Apa jenis abang beli ni? Ni pampers ni besar sangat. Abang nak pakai? La ilah Allah. Semua salah. Sudahnya bagi orang perempuan nak lah. kau ambil duit kau beli apa nak beli. Kalau pergi pasar raya orang perempuan dia macam dia seolah-olah dia dilahirkan di sana tau pasar raya. Dia tahu dah pampers kat mana, susu ni depan sana, depan sana, dia dekat sini sob Dia tahu je jumpa. Yang paling aku menyampah kan nak bayar. Bang, jap, jap, jap, bang. Ada satu barang ni nak ambil. Jap, jap, satu barang nak ambil. Aku menyampah betul situasi macam tu. Zak pergi. Lepas tu orang dah perlu pandang lah. Dia kat belakang. Sorry, sorry, lambat. Macam tak salah kan. Ya Allah. Orang lelaki cuba pergi pasar raya. <laughs> ya, sebenarnya apa ceramah ustaz ini uh, pernah saya dengar tapi saya ngakak aja karena ekspresi ustaz gitu ya Ustadz pandai banget membuat cerita itu dengan ekspresi gitu ya, penuh dengan ekspresi. Jadi walaupun kita dah tengok berapa kali di ceramah yang lalu gitu ya, walaupun Ustadz keluarkan lagi di ceramah yang sekarang itu kayak kelakar aja gitu ya. Kita tak jenuh gitu ya, tak bosan gitu, ya. tak boring untuk dengar ini cuy. Setiap kali kita pergi tetap asing buat gitu. Sampai. <laughs> Jadi dah bahas ke? Pasal Ini ah, luahan perasaan nanya. <laughs> kaji, kaji. <laughs> Ah, ya, itu sebabnya dekat pasaraya dia buat kursi ajaib untuk lelaki. <laughs> kursi ajaib. Kursi ajaib kat luar tu. Tak pernah tengok lelaki beli barang perempuan duduk kat situ. Tak ada. Banyakkan perempuan masuk beli barang, lelaki duduk kat situ pegang stroller baby sambil merenung nasib. Bila lah nak kau ni nak sudah kat ni? Ya Allah. Lamanya. <laughs> Aduh kan. Ha, tu biasalah tu. Tukar gaji. Ya. Bila banyak pakai otak kanan orang perempuan. Eh orang lelaki. Dia banyak berfikiran jauh. Dia benda kecil-kecil ni dia tak fikir. Aduh. Perempuan orang perempuan nak lebih banyak ya. pakai otak kiri. Dia bukan cerewet tau. Istilah yang paling tepat adalah teliti. Ya teliti. Betul. Ha, tu ayat yang paling bagus. Bukan cerewet eh. Teliti. Itu sebab orang perempuan je nampak langsir tu tiongkat sikit. ya, Hilang mood dia nak masak tau. <laughs> <laughs> Cuma langsir. Ya Allah, tu. langsir ni ya Allah. Orang lelaki pula. Langsir tu tak ada hal. Dia pandang jauh. Dia baca surat khabar. Langsir tu dah jatuh sampai kaki dia. Dia boleh baca surat khabar tu lagi tau. Baca, baca, baca. Tak ada apa. Tak ada apa dia benda tu. Tu yang bini berangin. Abang tak nampak ke langsir tu? Sampai kaki dah tu. Alah, biarlah. Kejap dia naiklah sendiri. Mau tu tak tahu. Itu yang nak tahan tu. Yang bini punya bengkak kan tolak ni. Ha, sangkut. Ha, ha, Dah habis dia sangkut kan cangkuk tu. Habis cangkuk. Laki pun lipat sabar. Ha, kan betul? Dan sendiri. La ilah Allah. Lagilah marah kan. Tetapi otak Baik kanan. Sendiri. Beza dengan otak kiri ni kan. Apa dia tau. Orang lelaki tak boleh multitasking. Ah, Out. Oh. <laughs> Ini multitasking. multitasking tak boleh. Contoh tengah menaip. Orang ajak berbual. Orang lelaki. Boleh? Fail. Termasuk yang cakap ni. <laughs> Yang yeah, yeah, yeah. Eh, aku ada benda nak cakap kau. Kejap, kejap, kejap. Ada lagi kejap, <laughs> ya, eh. Mustahak ni. Allah. Ha, cepatlah cakap. Berhenti dah, berhenti. Ha, laki-laki. Orang perempuan lain tu. Saya tengok PA sikap pejabat tu. Dia boleh sambil menaip. Telefon bunyi. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Tap, tap, tap, tap, tap. Halo, mana ada pandai lah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat. Tak main-main. Tiga dalam satu tu. Itu yang tak boleh lawan. <laughs> Cuba orang lelaki. Dapat dia masak Maggi kan situ lah dia beli. Pasal Maggi lagi. Dah boleh masuk ke belum? <laughs> Betul tak? Ya, yeah, habislah dia memang tak buat benda lain. lah. Kalau dia masak kat dapur tu siap. Jangan kacau, jangan kacau. Pergi dulu, lah, pergi dulu. Lah. Dia tak bagi kita kacau sebab dia nak tumpukan perhatian dekat situ. Jangan fokus. suruh dia buat banyak kerja. Bang, jangan lupa balikkan, lagi, mandikan lagi anak. Lepas tu goreng telur. Hitam anak tu goreng. <laughs> terbalik, terbalik arahan tu dah. Orang lelaki ni bukan boleh banyak arahan kan. Satu-satu, satu-satu kan dekat kan bila dia satu-satu. Oh, satu-satu. Ha. Iya, ha. harus satu-satu ya kalau lelaki. Tetapi kelebihan orang perempuan dengan orang lelaki ni ada beza dia. Macam orang lelaki tadi dia satu kelemahan dia kedekut emosi. Kedekut emosi. Orang perempuan Gampang kaya emosi. dengan emosi. Eh kedekut susah. Tu Allah Taala pilih orang perempuan kandung tu. Sebab dia kaya dengan emosi. Ya. Yeah. Sabar ya ceritanya. Eh, kita dulu appreciate tau gambar kita kan. Kita dulu ambil gambar, ingat tak? Yang kaya 36, ingat tak? Yang miskin 10 atau 12. <laughs> kan? Yang sederhana 24, ingat tak? Ya Allah nak pasang tu mengigil tau. Kan? Suruh kedai pasangkan. Takut tersalah pasang. Ingat tak kita ambil gambar tu, pap, wah 36, wah, wah, wah, 30, wih ada lagi lah, ambil, cap, wih ada lagi lah, 38, wah, pap, kalau sampai 40 tu mana salah pasang tu. Apa sih ini? Betul tak kan? Ingat lagi tak? Dulu kalau sampai 38 dengan 38, cik, dia oh, dia auto auto gulung eh. Ha? Wah, masa tu hebat dah tu kamera tu. Oh, kamera kamera jadul kali cuy yang dibahas ya. Yang satu kali cekik pakai roll masih pakai roll ya. Lepas tu kita cuci gambar excited tunggu nak ambil gambar. <laughs> kan? Ya Allah bila ambil gambar kan cari album nak susun elok. Dan gambar tu kita tengok sampai hari ni tu maknanya appreciate gambar. Hmm. Dalam handphone kita, gambar yang kita ambil. Pergi hantar kedai, cuci. Masuk <laughs> dalam album. Tak belajar lagi ke? Orang virus habis gambar nak kena format balik. Tak belajar ke? Ambil gambar cuci. Kawan saya dulu kan, dia paling suka kan ambil gambar kereta besar. Seolah-olah kereta tu kereta dia tu. <laughs> Dia cuci bukan, dia pakai kodak 12 je. Kita dulu ya, ambil kodak, gambar kan, kodak, kan, pilih tempat kan. Pilih tempat. Sinilah sini, sini awak. Sini, lah, sini, sini, sini. Sekarang, Gama pinggan kosong pun kau boleh ambil. Mantap. Alhamdulillah. Rezeki hari ini. Eh, share. Eh, nampak. Lepas tu, selfie. Hmm. Ah, dalam dewan hari ini tak sabar rasanya nak dengar ceramah. Oh, selasa. Oh, rabu. Eh, ambil gambar. Gambar jam. Semua ambil kan. Dulu pilih gambar yang bermakna kita ambil. Kan? Ni kawan saya ambil gambar kereta besar tu. Oh, rotap. Dia baring-baring kat kereta tu lah macam kereta dia. Oh, yeah. Ya, ya, ya. Rotap, rotap. Dia hantar cuci lepas tiga hari Buda perasan. Dalam kereta tu ada orang. <laughs> orang dalam kereta tu dah macam ni tu. Sebab saya cakap tadi yang kena sawan cermin ni orang perempuan. Orang lelaki kan dia nampak cermin ni, dia tu buat tak tahu je. Dia nampak sikit-sikit dia jalan tu. Orang perempuan jangan berhenti dia. Kat cermin kereta yang ada bayang muka dia berhenti dia tu. Kan kita tu orang tu. Bini bang jalan bang jalan nanti dulu orang tu belum sudah lagi. Kan dulu kita appreciate gambar kan. Kita cakap tu. Kita appreciate. Kan faham lelaki perempuan faham. Kelebihan lelaki ke Orang lelaki ni sebenarnya tak Mengunci imajinasi gua Imaj Imajinasi saya tu sudah kayak Apa namanya eh, Film komedi gitu ya Pasal Pasal ambil gambar tadi tu Macam Apa namanya uh, Kereta sendiri cuy Ternyata ada orang Ada perempuan ni susah Susah betul tak Okay Betul Cuma lelaki ni dia tak cakap je Janganlah lama sangat pergi <sighs> kan. Khusus pergi Tiga hari Abang tak apa ke Pergilah Nak pergi pergilah Dah khusus kan nak buat macam mana Anak ni pandai lah abang Tu sebab orang lelaki Jaga anak lagi baik Daripada orang perempuan jaga Ha, hmm? Jangan marah dulu Saya belum habis cakap lagi <laughs> Orang perempuan tu lah dia Relax dulu Marah tak boleh sorok lah Ilah Allah ya. Sabar, sabar Sabar. Orang lelaki kalau jaga anak lebih baik daripada perempuan jaga anak di rumah. Sebab orang lelaki itulah satu-satunya benda yang dibuat. Jaga anak bang, jaga anak lah. Eh, duduk, duduk, duduk, duduk. Eh, oh, kau ya, belajar, yeah, yeah, yeah. sorry, sorry. Kau kutip, kutip, kutip, kutip. Memang elok, tak ada masalah. Orang perempuan, dia bukan jaga anak sahaja. Ya. Yeah. Jaga anak. Masak. Basuh baju. Basuh baju, ya. Masak. Yeah. Basuh pinggan. Itu dia marah bila suami balik tak tanya apa-apa. Nampak tak? Betul tak? Sekarang setuju tak cakap saya? Betul, betul. Itu bila dia dia jaga anak punya masa. Apa balik lagi tu la ilaha illallah. Raut speaker. Eh tolonglah, tolonglah jangan susahkan mak ni. Betul tak? Betul kan? Itu dia beza dia. Itu sebab appreciate. Orang lelaki kena ingat. Hargai orang perempuan. Ya, Itu ya. sebab kalau perempuan beranak temankan. kan. Apa alasan dia tak nak temankan? Itu lah, takut darah, takut darah. Kau mengeja dengan bini kau sampai berdarah kau tak mikir. tak maksud saya tu. <laughs> Yalah, isteri kau beranak berdarah-darah tau. Kau tak kesian ke? Teman kan? Paling tu dalam bilik tu kan bosan. Kan ada bunyi dalam bilik pesalin tu. Temankan. kan? Buat kelakar sikit. Yalah. Lepas tu bang, lah, sakit lah, sakit lah, sakit lah, sakit lah, dah, sakit lah, beranak lah. Like, teman kan dia, bagi moral support. Takut tengok darah, tengok muka dia, tengok muka dia. Lagi takut, oh, tak apa, tengok lembut lain. <laughs> Doktor dekat hospital kerajaan kan Kesian tengok saya pernah dulu bagi talk kat sana kan Dia kan jaga kadang beranak kat hospital kerajaan kan Serentak semua yang ni anak beranak Jangan jerit, push, push. Jangan jerit, pergi. Jangan jerit, push, jangan jerit. Dah macam campur dah. Jangan push, jerit, jerit. La ilah Allah, dah bercampur-campur dah. Dah bercampur dah, sian dia. Kan? Kalau ya, panik gitu ya, keadaan keadaan panik. Perempuan, sakit nak beranak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Ya, ya, ya. Dan dia tak pernah putus asa, tetap nak beranak lagi. <laughs> Hmm, dapat tiga orang lagi, baru kita okey. Bangang kita berhenti. Eh. Mana dia tak ada hal. Beranak. Eh, bayangkan anak dia belas lah. Ya dia, wah, wakbar. Bila dah besar meriah, belas orang anak. Dia boleh kira dah. Sebulan kalau seorang ratus bang. <laughs> Lagi banyak pada gaji engineer tau. Hmm. <laughs> belas kali 500, tak banyak ke? Uh, tapi bukan itu yang dicari. Kan? Bukan itu yang dicari. Jadi anak kita suasana di rumah hidup rumah tangga tu ingat bukan senang ada macam-macam dugaan ada orang yang sampai dah 20 tahun kahwin saya tak faham lah dengan suami saya tu <laughs> memang tak perlu faham pun tak perlu faham tapi kita cuba untuk melayani dia yang suami pun macam tu tapi tak faham pun kena cuba jugalah betul betul tak faham lah itu tak nak faham ayat tu lelaki memang begitu perempuan pun memang macam tu <laughs> yeah. Perempuan ni ibarat tulang yang bengkok Ingat tak ulama' dulu-dulu cakap Dia bukan hadis pun Diibaratkan perempuan tu ibarat tulang yang bengkok Lelaki tulang yang lurus Tapi orang perempuan takkan sampai bila takkan boleh lurus Kalau lurus kan patah Orang lelaki kena sesuaikan diri dia Dengan kebengkokan perempuan tu Okay Betul nak buat macam mana? Kan? Ha. Itu sebab orang lelaki dia tak Dia dia dia akan cakap ah, Tolong ah, tolong buat ni, tolong ni, tolong ni, tolong ni, tolong ni Kan? Ya, Itu sebab orang perempuan jangan garang-garang. Tahulah baru jadi ketua bidang. Jangan garang ya. <laughs> Kan? Abang rasa lah, abang rasa... Hmm, abang rasa, rasa, terperanjat lagi tu. Tak adalah, abang macam nak makan. Macam nak makan. Macam. Makan apa? bubo? Ya Allah, bubo je pun lah. ilaha ilah Kau tu terasa nak makan bubur nasi. Bukan payah sangat pun masak bubur, betul tak? Bubo, bubo. Sian laki tu. Pergi beli kat bawah tu. Beli kat tingkat bawah rumah flat. Turun lift beli bubur. Kepala otak tak konsentrit. Tersepit kepala kat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Jadi mangsa imam makmum. Buat tahlil tiga malam. Bubur, bubur. <laughs> Eh, okay. Okay. Apabila badai melanda, janganlah saling melepaskan tangan tetapi semakin erat tangannya pegang agar segalanya dia secara bersama. Ya, ah, jangan kita lagi, lepaskan tangan, pegang tangan. Abang ingat tak zaman kita dulu susah? Ingat tak? Itu tak tahan orang perempuan bila flashback ni. Kena ingat umur lelaki ni memang lupa. Abang dah lupa ya pada tahun 1977 dulu. Nah, ay, lama. Manalah nak ingat kan? memori lelaki-lelaki tu. Dia ikhlas. Dia, dia, dia memang kalau bab menolong, dia cepat. Orang perempuan. Tak hmm. dinafikan. Satu dunia macam tu. Tapi satu je lah. Dah tolong, jangan ungkit. Itu sebab yang kisah Nabi kan. Yang kita kan Nabi dan perjalanan ke Sidratul Muntaha masa Isra' Mi'raj kan. Kan Nabi sempat singgah dan syurga dan neraka. Tengok dan syurga, tengok dan neraka. Ramai, ramai orang. Perempuan. Sebab oh. apa? Sebab orang perempuan ni bakti dia banyak. Tapi jadi tak banyak bila dia ungkit. Jangan ungkit. <laughs> yang mengungkit ya. Jangan ungkit. Jangan ungkit. Jangan ungkit. Tolong tu jangan ungkit. Lah. Buat apa gitu buat bakti tu jangan ungkit. Ikhlas. Orang lelaki mana pernah ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. <laughs> apa benda pula aku nak ungkit Diam aja lah. <laughs> eh? Ha, eh? Jadi, kita kena saling bersama-sama. Eh? Bersama-sama. Hmm. bersamaan. Isteri susah. Apa masalahnya? kadang orang perempuan ni kan Itu saya cakap tadi Kadang Allah Ta'ala bagi semua benda tu ada sebab kan Ada sebab Janganlah kita apa Tiba-tiba bos cakap ah, Kamu Syamira Ada ke nama Syamira sini? <laughs> tak ada Okay Amira Ada nama Amira? Ada Ada <laughs> Amira Awak tolong siapkan kerja ni Paper ni awak siapkan Besok pagi tak atas meja saya Wah Bos ceritanya bos ya apa, apa ni boleh tak suruh orang lain Sebab saya banyak kerja Saya suruh awak kan Awak buatlah Yelah, yelah. Lepas tu menyumpah dekat luar. Aku yang kena. Dia ni <laughs> mengangkang. Tak apa-apa. Tak so. Aku yang kena. Ha, alam menyampah betul. Buat kerja. Iya, tak ada orang lain ke? Hi, aku yang kena. Aku yang kena. Aku yang kena. Hi, tension betul lah. Ya menyampah. Akbar. Pang, pang, pang, pang, pang. Hello, bang. Apa dia? Jemput anak lah. Hari ni saya tak sempat jemput anak. Eh, kenapa ni mama Ambil je lah. Banyak kerja ni. Orang, orang je kena. Sabarlah. Sabar, sabar. Cuba bang kena. Boleh sabar? Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sabar. <laughs> Suami kena. Tak pasal-pasal laki kena. <laughs> Ya Allah, Akbar. Lepas tu bila pengang, pengang, pengang, pengang, pukul 10 malam balik. Oh, kesian. Ya, tuan. Ha. Besok pagi dia pergi. Ni, kerja. Ha. Pukul 10 malam balik malam tadi. Oh, ya ke? Terima banyak, eh. Sama, keluar. Masih aku je kena. <laughs> Lepas 3 minggu. Lepas 3 minggu ada satu mesyuarat. Alhamdulillah, ya, paper yang kita buat hari tu. Ah, so kita dah bentangkan di peringkat IPT Kementerian yang Tinggi dan dipuji lah paper kita ni yang terbaik terima kasih lah kepada Mira dengannya sampai pukul 10 malam buat paper ni dulu masih ya, ya, lah. dipuji masa lagi tak? ada kan masa lah. masih masih lah tapi lain kali suruh pukul 10 malam balik tu macam tu je cakap? Kak, kak, masa tu apa dia cakap tau? Tuhan, ini kan tanggungjawab. Sebab dah kena puji kan? Sebab dah kena puji saya insyaallah saya akan buat sehabis baik saya ya ha macam tu kemudian ketika belum memiliki anak cinta realita kita ya, tahu eh? ketika telah memiliki anak macam mana pula sebelum ada anak cintailah suami cintailah isteri 100% tapi lepas dah ada terbagi terbagi ya hmm. kalau macam mana nak lagi. cakap Jawab. Hmm, kalau saya ya terbagi. Uh, separuh, separuh dia cakap. Yeah. Untuk itu saya akan jawab dalam sesi selepas ini. Okey, jadi kita rehat dulu. Minum kan? Huh? Ada minum kan? Okey, kita minum pagi dulu. Untuk makluman, penceramah lu minum lagi. Main main kosong aja. <laughs> kita rehat dulu. Pada kita sama masuk lagi. Kau apa? Kau sebelas eh? Kau sebelas. Okey, terima kasih. Okey, itulah tadi ceramah atau dakwah uh, motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Sambungan dari video yang kemarin kita react cuy. Tapi ternyata ini masih setengah dari ceramah Ustadz gitu ya. Berarti masih ada sambungannya dong. Waduh, ini Ustadz di sini memberikan motivasi itu berapa jam sih? Ini kayak lama banget gitu ya. Jadi buat teman-teman eh, teman saya yang tengok video ini, yang membagikan saya video ini, tolong bantu cuy kenapa video ini masih kurang gitu ya. Apakah masih ada? Kalau memang masih ada lanjutannya nih, tolong kirimkan kirimkan saya lagi cuy ya. Saya penasaran banget gitu lanjutannya seperti apa gitu ya. Endingnya seperti apa cuy. Oke nggak apa-apa lah cuy ya. Uh, untuk video kali ini saya benar-benar mendapatkan pengajaran. Banyak banget mendapatkan pengajaran cuy. Di kesehari-harian saya cuy. Pengajaran mendapatkan hiburan pula gitu ya. Ya walaupun ada beberapa ceramah atau dakwah e, motivasi yang Ustadz cakapkan di sini yang pernah saya tengok dan pernah saya dengar itu tak masalah cuy, itu tak masalah. Perbedaannya adalah ekspresinya cuy. Eks Ustadz membawakan dengan ekspresi yang berbeda lagi. Nah, yang buat saya itu tertarik dengan ceramah atau dakwah dari Ustadz itu adalah dia bisa membuat cerita itu dengan menambahkan sedikit ekspresi gitu ya. Jadi seakan-akan menyuruh kita untuk berimajinasi gitu ya. Saya, jadi saya bersyukur banget cuy ya. Di sambil saya mendapatkan pengajaran, di sambil saya juga bekerja, di sambil saya juga mendapatkan hiburan gitu ya. Ini yang menarik banget gitu ya kalau saya membuat konten ini cuy. Oke dan terima kasih ya. Eh, saya tunggu cuy ya teman-teman saya yang mengirimkan saya ini di email ya. Tolong bantu saya kirimkan lanjutannya ini cuy. Saya penasaran banget pengen lihat lanjutannya ini cuy. Oke, dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi, thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.